回来了，吉他进吉他出。西雅图第二天，我就是睡了一觉。d 娜，别别消失哦。 还怀孕了呢，这也可以练习。 我的天呐！ how'd you fix it? It was a loose connection. Antenna. They found our mess at the school. Good. This guy, Owen, he went AWOL. Maybe Tommy got to him. Maybe. What about her? Nothing yet. Unit Romeo, you are requested at Site 2. Repeat, you are requested at Site 2. Confirm. So, the numbers. Our locations. The TV station we were at? That's 6. There's a lot of chatter coming out of 2, so I'm assuming that's their home base. 14? Whoa, I draw the Tommy level. Not 100% sure. Okay, then guess. Uh, if this is 7, 12's all the way over here. I guess it's somewhere in this neighborhood. Hillcrest. Do you <sighs> yeah. Not good. <laughs> hey. I'll go get him. You keep tracking them, okay? Mm. Yeah, okay. Wait. Give me your hand. It's for good luck. I don't believe in luck. <laughs> F 的规则，那就应该是了。 哦，老鼠！这是一个服装店，这么多模特，creepy，还有东西。 我就对这种锁住的东西特别感兴趣。好，这就开了，就没有了。哦，在这儿啊，奖杯。 剑术第一名啊！吼吼！It's pretty good。爸爸生日快乐！隔离区的最佳寻生杀手，寻生者杀手。 可以升级了，看看喏，嗯，制作加速，它好像只能按照顺序来哦。好的，来了。 容量，好嘞。这动画真的不错。 How do I get up there? There's too many of these assholes. Hold on, Tommy. 我来救你了，叔叔。你得，但是你先得先等我收集一下物资。 <gasps> 一张字条。Boris，狼闯进了 Wolf，闯进了 Fedra 总部，找到了招募名单。我听说他们开始挨家挨户敲门搜索士兵。我绝不要在自己的家乡被处决。等一切平息后，我会换一个名字再回来。我找不到阿尔菲，他的食物放在后院门廊了。万一我回不来，替我多拿他几下。他一直很喜欢你和索菲亚。狗狗。 都是悲伤的故事啊！恶心死了！咦？希望有很多东西吧，还行。 可以，这还不算，太亏。好了，开了。有个记日记的点。记了啥？Fuck。 Fuck the w l f 我该怎么办？我要怎么我才我们才刚在一起，我不该对他说那些话。他肯定会改变对我的态度，我知道。希望我该死的面具别他妈破了。他是哪时候发现自己怀孕的？我们几周前人在哪里？博博伊西吗？我记得他在肯纳威克吐了，这太夸张了。他的呕吐现在什么都说得通了。他一定很累吧？究竟怎么了，蒂娜？你为什么不告诉我？为什么不信任我？那你信任他吗？我该怎么做？需要现在要回头太晚了，只能尽快解决一切。 是啊，这咋整嘛？这没得整啊！啊，有个梯子没看见。哦，进动画了。

对不起。 something? 搜一波，咦，这个房子好旧啊，是炸过吧？这红色的门太显眼了，一看就是往这儿走的。没有人帮忙喽，靠自己喽。 应该有僵尸了吧？Tell me, tell me, where are you？垃圾车，我现在看到垃圾车就就就。 PTSD 啊！我靠！fuck，真真的是 fuck。 写了什么？又是 Boris。我很抱歉，那些狼对索菲亚做的事太令人发指了。我不禁觉得自己也有责任。我让全镇的人情绪高昂地坚守阵地与狼对抗。他开始在他们的规则上喷漆时，我并没有严厉制止他。这件事我一直瞒着你，我因为我以为他不会继续下去。我知道你想找狼复仇，相信我，我也是感同身受。但现在还不能这么做，我们得明智一点，让事情缓和下来。大家会指望你来告诉他们要如何解决。毕竟疫情爆发后，你就是这儿的领导人。 现在我需要你再次担负领导职责，别让我们奋斗的一切付诸东流，Yuri。行吧，我就看看我目前的材料能做些啥。 自行车。 没有，吼！哇哦！ 这波值啊！呼咻咻咻咻。 人是托儿所一样哇哦，outdoor。哦，看来是 <laughs> 好的，我可以。哇。 精度有新的升级配方啦，没有东西了。 到了地方，嗯，应该是这个，应该是旁边这个店。 张纸。哦，有一保险箱的密码。好的。 哎哎哎哎！哦，是的，是的。 get to those stairs. 哦，这个我知道，但是先去把保险箱给开了。 做吗？没有，才十五个零件，做个屁呀。 又封起来了，这地方封起来了。这个，哎，我好像又有可以升级的东西了。 制造烟雾弹。哦，俯卧动作加速。增一下这个，增加稳定瞄准。好的。吼吼吼吼，好多好多。 好多哟，燃烧瓶准备了。什么玩意儿？都死了吧？ they've been locked in here for years 密码等一下我看一眼啊密码密码密码戴尔的密码三零八二六五 三零八二六五 okay 装备枪托 短枪枪套，好嘞，哇哦，方便了耶，好的。 能做哈，但是我又可以升级了。嗯，瞄准动作加速，好的。哎，这个很爽，爽爽爽，走了。 到楼梯。呼！剑哎！弓箭哎！弓箭哎！激动了，我可是神箭手啊！哦！哇！爆炸了！Oh s h h o p e you did that, Tommy. 不然你就是被炸的了。好好好！哎呀！戳死你！戳死你！戳死你！没有了吧？ 真的是。 房子好有声音哎，大促销也没有用啦，现在这东西都靠抢了。 鬼名贤一郎啊！切，哎，哎，我有弓了，哈哈哈！这僵尸还背着弓的，好老伙计。 做弓箭了啊，nice！后面是不是又有剧情？靶子？哦，还有教程。哦，现在是这样的。 Frosty. All right. Mm. <sighs> You're 爆头后有时可以回收。既然多一支弓箭，就可以让我多练一次。剧情了。 got another trespasser, a girl. Did you see her? No, but the fucking guy is nearby. Nah, no. Tommy, we are looking for two. Fuck's all that smoke. He blew up one of our trucks. How'd you let that happen? Just find them. 像还有，楼上。哦。 会有这么多人。 como? 哇，这波人真的好多！Tommy，你没事吧，叔叔？这怎么走到这里来？物资感觉就很丰富呢。 来了。There's so many squads getting pulled in for one trespasser because of the fucking school and the TV station. I thought that was scars. I think these trespassers might be working with them. Don't drop your guard. They found him. Should we go help? No. She's here. Hold your ground. 长记一下，从长记一下。我操！ 不是太不下了 那大姐还在那楼里了。 得从外面绕。还有。 我这个视线是聆听。 <laughs> 都在哪儿呢？ 结束了吗？哎呀，真难过呀！这次终于碰上了。他是为了让我一个人待在这里的时候啊，Jesse，你有孩子了，大哥，你有孩子了。 Christ, there's a lot of them. How hurt are you? I'll be okay. What? Your friends out there rushed me. No warning, no nothing. 是这个男子，那 Where's Tommy? Tell me you didn't come alone. Give me shit about it later. 하여다. You're a fucking idiot. You know that, right? Yeah. Right. See that truck? That's your plan. We need to get some distance. choir, man. Maybe try that house? Yeah. 起火了，我们却没有起火。我还有一个人。 终于要告一段落了吗？ 一个目的地吧，Museum。回来找这个 Dina。Dina。再回来晚点，孩子都出生了。哦。 Jesse. Hey, Dina. Oh. Hey. You okay? Nothing little sleep won't take care of. 仿佛一个局外人。We should get inside. Yeah. Okay. Come on. Easy. How'd you get past Maria? I had to sneak out. Friends' problems are my problems. I heard you're sick. Oh, it's... It's just a stomach thing. Come on. Let's sit you down, huh? Uh, you don't need to do that. Oh, shut up. So when'd you leave Jackson? Day after you. There was bad snow when I crossed into Oregon. I've been doing 18-hour stretches for the past two weeks trying to catch you. Mm. <laughs> 幸福快乐，幸福快乐的一家三口。 Tell me. Huh? Are you with me? Yeah. Yeah, I'm good. Okay. Oh, 这一段是两年前闪回了和 Tommy 的一段经历啊。Man, I mean, I forget my own birthday. 好的，那今天就先到这里了。 今天这个知道了一很很重要的一件事情，就是 Dina 是怀孕了，怀了前男友 Jessie 的孩子，导致 Ellie 现在很尴尬，非常的尴尬。 <laughs> 我就喜欢这种 drama 的尴尬。